Здравствуйте, меня зовут Дима. Э, я работаю обычным водителем, родом из Бобруйска. К обороне Куропат я присоединился с самого начала акции, с 1 июня 2018 года. Я поддержал эту акцию по одной простой причине. Дело в том, что за этих убитых здесь людей уже никто не вступится, и они не могут вступиться сами за себя, не могут сами защитить свой покой. Среди нас э, много абсолютно разных людей. Э, есть э, рабочие, есть бывшие военные, даже представитель МВД присоединился к обороне Куропат. Нас всех объединило понимание того, что Куропаты – это не место для развлечений. Охранная территория Куропат – это не место для строительства развлекательных заведений. К сожалению, в нашей стране не проводится достаточно информационной кампании на уровне государства. И поэтому некоторые люди не задумываются всерьез о проблеме куропат. Но сталинские репрессии были настолько массовыми, что я уверен, в биографии каждого найдется хоть кто-то из близких, кто пострадал от этих репрессий. Из наиболее ярких моментов этой кампании мне сразу вспоминается попытка Леонидом Зайдосом и другими сотрудниками ресторана силовым образом разогнать протестующих. Кроме того, Э, приходит в голову ситуация, когда автомобиль BMW на бешеной скорости 25 июля э, пытался сбить протестующих. Тогда водителя приходилось доставать силы из автомобиля, потому что он был просто небезопасен для окружающих. Как потом выяснилось, по предварительным данным, он имеет какое-то отношение к Э, части спецназа, которая базируется в Мариной Горке. Также вспоминается, как Аркадий Израилевич устроил драку с активистами обороны 30 э, августа. Стоит отметить, что в этот день у него было судебное заседание, на которое он не пришел по делу нового часа, но тем не менее нашел время, чтобы приехать в Куропаты и подраться с протестующими. Также совершенно недавнее событие, когда 12 декабря меня сбила машина. У меня была повреждена нога, перелома не было, но был сильно ушиб. К сожалению, это не первое наступление на Куропаты в э, новейшей истории. Стоит вспомнить оборону Куропат 2001 года. Э, кольцевая дорога так и не прошла здесь. Э, компания 2001 года была выигрышной. Также можно сказать про компанию 2017 года, когда вот с той стороны Куропат по улице Мирошниченко также в охранной зоне хотели построить бизнес-центр, но не смогли. И что касаемо нынешней обороны, я считаю, что она принесет успех по нескольким причинам. Во-первых, ресторан, очевидно, работает в минус там от 5 до, там, до 10-15 посетителей в день. Ресторан банкротится ежедневно. Белорусское общество объявило бойкот заведению «Поедем, поедим». Белорусская власть не защищает мемориал Куропаты. И, к сожалению, стать на защиту мемориала вынуждены были гражданские активисты. Этого ресторана «Поедем, поедим» здесь не должно быть, и здесь его не будет.